Se, wah, diculuk sungai. Wah, Melayu. Ano niya kalingan ano ko eh. Ato si foto si mite rupig iul. Oo. oh. mo sa kandiyan kandiyan na biru. Tuwi sa na di

Kene Oh, ketok kafe. Foto ini. Wah, paling untuk foto orang ini cukup to. Foto pinter mendur. Nah, ya. Sambang tangannya, oh, tangannya. Oh, tangan. Tangan. Musa. Oh. Siap, Arut. Yo. Ini ngebuannya kok kaya kapten kapten kok Yogyakarta kayak pak tak kayak kayak ini kono. Iya. Aku mau Banyuwangi kok. aku Zamane Pak Beri ini damel kampak nopo. Oh, berapa kintal niku kabare Pak? Berapa kintal kampak? Di kampak wedi. Sudah selesai. Kuru. Yang ke kampak kok seberapa kintal. Ya, Nongkot siji dipangan kok. Pak, asal kampak iki kan nah. baik. Wari kulo buat buat kado nih, 10 kilo wis sabut nek